Kako korporativno komunicirati i istovremeno biti zanimljiv? Tamo gde ljudi jesu i na način koji im je zanimljiv. Komunikacija postignuća i delatnosti kompanije Victoria Group. Dva tipa zadataka. Sakupiti određeni broj simbola, spustiti traženi simbol na dno polja za igranje. Pre svakog nivoa objašnjen je zadatak uz informaciju o poslovanju i stručnosti kompanije i njenih članica. Simboli predstavljaju proizvode i usluge kompanije i članica. Nakon pređenog nivoa komunicirani su uspesi i segmenti poslovanja. mesec dana kampanje. Broj igrača 946, prosečno vreme zadržavanja u igrici 3 minute 38 sekundi, prosečan broj odigranih nivoa 8, broj igranja nakon završetka kampanje 3953.